እስኪ ገባ ገባ በሉ ገባ ገባ በሉ ገባ ገባ በሉ። ሰላም ሰላም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደው አጠቃላይ ያለኝን ነገር ላካፍላችሁ። ብዙዎቻችሁ በውስጥ መስመር ጠይቃችሁኛል። ብዙ ነገር ስራ ቦታ ስለነበርኩኝ እንግዲህ ስራ እየተሰራ የመንግስት ስራ ብዙ ነገር ማለት አይቻልም እንግዲህ መሆን ያለበት ሁላችንንም የየአቅማችንን ማድረግ ነው። እንደነገርኳችሁ በጣም ነገሩን ከበድ አታድርጉት። የሁለት ቀን የሶስት ቀን ስራ ነው። እንደነገርኳችሁ እንዲህ በቀላሉ አውርተን የምንጨርሰው ነገር አይደለም። አሻጥሩ ከባድ ነው። ሸጥሩ በጣም ከባድ ነው። የተሰራው የፖለቲካ አሻጥር በጣም ከባድ ነው። መከላከያው ደጀን ወደምለው ህዝብ መጣ ብሎ ደጀን የሚለውን ህዝብ ጥሎ ነው የመጣው። ያ ማለት አሁን ላይ የኮረምም የአብርጌሌም የአላማጣም ህዝብ ለጥላት ተሰጥቶ ነው ወይም ደግሞ ጥላት እንደፈለጋችሁ ያደርጋችሁ የሚል እሳቤ ነው። አማራ ልዩ ኃይል የአማራ ምኒሻ በደንብ አድርጎ እያቀመሰ እየመታ በነበረበት ሰዓት ነው ከመከላከያ በመጣ ትእዛዝ እንዲወጡ የተደረገው እሱ ነገ ከነጎዳ የምንሰማው ነው የሚሆነው። ያ ማለት የፌዴራል መንግስት ለአማራ ህዝብ ምንም ግድ እንደሌለው የሚያሳይ ነው። ምንም አይነት ግድ እንደሌለው ዞሮ ዞሮ እኛ የፌዴራል መንግስት አምነ ነው አይደለም፣ አማራ ጠል ነው። አማራ ጠል አስተምሮን ያሳደገው በአማራ ጠልነት ነው ያደጉት። ሁሌም የምናገረው ለዚህ ነው። ሁሌም ማንንም ተስፋ አናድርግ፣ ማንንም ተስፋ አታድርጉ የምለው ለዚህ ነው። ማንንም ተስፋ ማድረግ የለብንም። የአማራ ጠል ኃይሎች ደጋግሜ እንደምነግራችሁ በየምሰጠው interview እንደምነግራችሁ አማራን የሚጠሉ ኃይሎች ልዩነታቸው ስልጣንና ጥቅም ብቻ ነው። አማራን በመጥላት አንድ ናቸው። በብልጽግና ውስጥ ያሉ ሰዎች በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የህወሀትን እንቅስቃሴ ድል አድራጊነት የህወሀትን ማሸነፍ እየዘገቡ ቆይተው ደግሞ ስለ አብይ አህመድ ታጋሽነት፣ ብስልነት ያወራሉ። ያ ማለት ጦርነታችን እንደነገርኳችሁ ከብልጽግና ጭምር ጋር ነው። ይህንን ፍርጥርጥ አድርገን መታገል አለብን። የአማራ ህዝብ ስነ ልቦናው እጅግ በጣም አሸናፊና አሸናፊ ነው። ነገ ታዩታላችሁ። የማውራችሁ ወሬ አይደለም። ማጥቃቱ ተጀምሯል። ዛሬ ላይ በዚህ ሰዓት እኔ አሁን በማናገርባችሁ ሰዓት ላይ ከፍተኛ የሆነ የማጥቃት ስራ ተጀምሯል። ይሄንን አጠናክር ነው የሚቀጥለው። ስንረባረብ ነው ስንረባረብ ነው። አሁን እኔ ዛሬ እንደዚህ ብዬ አውርቻችኋለሁ። ነገ የት እንደምሆን አልነግራችሁ። ሁላችንም የበኩላችን አሁን ፌስቡክ ላይ ያለን ሰዎች እኔን የመሰላችሁ ሰዎች መሬት ላይ ስራ መስራት አለብን። መሬት ላይ መውረድ መቻል አለብን። መሬት ላይ ስራ መስራት አለብን። አማራ አማራ ምን የምንል ሰዎች አሁን እየየ አይደለም። አማራነታችንን በተግባር የምናሳይበት ነው። አዎ military ነኝ። አዎ ዋና ሳጅን ነኝ። military ነቴ ዋና ሳጅንነቴ አሁን እንደ አክቲቪስት በሚዲያ አይደለም፣ በተግባር ነው የማሳየው። ይሄ የኔ ቃል አይደለም። እውነቴ ነው እየነገርኳቸው ያለሁት። በተግባር ፊት ለፊት ተሰልፌ ፊት ለፊት ትጥቄን ታጥቄ ፊት ለፊት ከጥላት ጋር እፋለማለሁ። ይህን የምነግራችሁ ነገ የምከውነውን ነገር ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም አሁን ሰዓቱ የኢንተርቪ ሰዓቱ የዲጂታል ወይንም ደግሞ የፌስቡክ አይደለም ሰዓቱ። አሁን ሰዓቱ ሙያችንን የሚጠይቅ አሁን ሰዓቱ አንድነታችንን የሚጠይቅ አሁን ሰዓቱ ያለንን እውቀት፣ ገንዘብ፣ አቅማችንን share የምናደርግበት ነው። መነቋቆር ለአማራ ዋጋ ያስከፍለዋል እንጂ የምናመጣው ነገር የለም። አሁን አዴፓን ስላነቆር ነው ጥላት ይተሆናል። የጥላት ጸቡ ከአዴፓ ጋር ነው። የጥላት ጸቡ አማራን መግደል፣ አማራን ማፈናቀል፣ የአማራን ርስት መቀማት፣ አማራን ማዋረድ ነው። አማራ ሲዋረድ አማራ ሲሞት፣ አማራ ሲገደል፣ አማራ ሲንበረከክ ከጎን የሚጮሁ የለም። እኛ በዚህ ሰዓት ላይ የህልውና አደጋ ተጋርጦብናል። የአማራ ገበሬ፣ የአማራ ሚኒሻ፣ የአማራ ፋኖ ትጥቁን ራሱን በሬውን ሽጦ ያለውን ሽጦ የገዛው ነው። ፌዴራል መንግስት ይሄንን ይሄንን የህወሀትን እንቅስቃሴ በትጥቅ እንኳን ማገዝ ነበረበት፣ አልፈለገም። ነገ የሚጠራ ነገር ነው። ግን እኛ አማራዎች ጣሊያንን የሚያሸነፍን እኛ ነን። ጣሊያንን የሚያንበረከክን እኛ ነን። በየትኛውም አቅጣጫ ኢትዮጵያ ድረሱልኝ ባለች ጊዜ እስካሁኗ ሰዓት ድረስ ለነፍሳችን ለገንዘባችን ሳንሳሳ የምንሞትበት የምንዋደቅበት ንብረት እንኳን በእኛው ገንዘብ በሬያችንን ንብረታችንን ሽጠን የምንገዛው ነው። ትጥቅ የለውም የአማራ ክልል ልዩ ኃይል። የአማራ ክልል ሚሊሻ ትጥቅ የለውም። የአማራ ክልል ገበሬ ትጥቅ የለውም። በሬውን ሽጦ ከሀብት ንብረቱን ሽጦ እህሉን አዝመራውን ሽጦ የገዛውን ለኢትዮጵያ ይሞታል። ነገኛ እንሞታለን፣ ድል እናደርጋለን። ሩቅም አይፈጅም። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገ ፌዴራል መንግስቱ ያቅራራል፣ ነገ ያቀረሻል አብይ አህመድ። አሁን ጨዋታው ምንም ማስመሰል አይጠቅምም፣ ማስመሰል አይጠቅምም። አብይ አህመድ በግልጽ ግልጽ በሆነ ነገር ዋሽቶናል። ባጫ ደበሌ በግልጽ ዋሽቶናል። እውነቱን ተነጋግረን ስለ አማራነታችን መሰዋት ክብር ነው። አትሸበሩ የአማራ ልጆች፣ አትደናገጡ። ይህ ምንም የተፈጠረ ነገር አይደለም። ሳይታኮስ ውጣ ተባለ፣ ወጥቶ ገባ። ማጥቃት ጀምረናል። የሁለት የሶስት ቀን ስራ ነው። ነገ ፌዴራል መንግስት ምን እንደሚለን አናውቅም። ነገ ከአሜሪካ ጋር ቆሞ ነገ ከአውሮፓ ጋር ቆሞ ምን እንደሚለን አናውቅም። እንደነገርኳችሁ አማራ ጥል ኃይሎች ናቸው ስልጣን ላይ ያሉት። አማራውን ለመጠቀም ነው የሚፈልጉት። በነገራችን ላይ ይህ ሴራ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር ከቆቦ ስምንት ኪሎ ሜትር የምትርቅ ቦታ አለች። አሁን መከላከያ ያለበት ከዋጃና ከቆቦ መካከል ላይ እዛ ነው ያለው። የህወሀት ጦር ወደ አዲስ አበባ ወደ አራት ኪሎ የሚመጣ ከሆነ አብይ አህመድ ያስመጣውን ሰራዊት ምታ ይለዋል። ያኔ የአማራ ልዩ ኃይልም የአማራ ገበሬም አብሮ ይሞታል። ለምን? ለፌዴራል ጥቅም ሲባል ወደ መሀል መገስገስ እስካልፈለገና እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ እስከቻለ ድረስ አብይ አህመድ አማራን መውረር አይደለም፣ አማራን እያረደ ስጋውን እየበላ ሁሉ ቢቀመጥ ዴንታው አይደለም። አማራ እየሞተ አማራ እየተገደለ አማራ እየታረደ የብልጽግና ሰዎች ዝምታቸው ዛሬ ነው። አዲስ አደረጋችሁት። አዲስ አደረጋችሁት። ሶማሌ ላይ ሲታረድ ብልጽግና አልነበረም እንዴ? አሁንም ድረስ አሁንም አሁን በዚህ በማውራችሁ ሰዓት ላይ ወለጋ አማራ ሲታረድ እየመራ ያለው አብይ አህመድ አይደለም እንዴ? አሁንም እንደምነግራችሁ መተከል ላይ ለሚሞተው አማራ እየመራ ያለው አብይ አህመድ አይደለም እንዴ? አዲስ የተፈጠረ ነገር የለም። የአማራን ሞት ይሰማኛል ብላችሁ የምታስቡት እልህ፣ ቁጭት ምንም ምክንያት አያስፈልግም። ለአማራ የሚያስፈልገውን ለዘመቻ አዋጣ ተባልክ፣ አዋጣ። የምትችለው እሱን ነው። እኛ በምንችለው ፊት ለፊት ደም እና አጥንታችንን ህይወት ለመገበር ቆርጠናል፣ ወስነናል። አንመለስም፣ አንመለስም። ወሬ አይደለም የማወራችሁ፣ የአማራነት ስነልቦና ነው የማወራችሁ። ለምትችሉት ትጥቅ ግዙ፣ አስታጥቁት። የህልና ጉዳይ ነው። አያስፈልግም። አመናችሁም አላመናችሁም የአማራ ገበሬ ብቻ ነው ትጥቅ ገዝቶ የሚይዝ በራሱ ወጪ። ሰማችሁኝም አልሰማችሁኝም የአማራ ሚኒሻ ነው ትጥቅ ገዝቶ በራሱ ወጪ የሚይዝ። ኢትዮጵያ ለሌላው ታስታጥቀዋለች። ኢትዮጵያ ለሌላው ገዝታ ነው የምትሰጠው። ይህ እውነት ነው። ምን ይሁን ምንድን ነው በየቦታው የምትሸበሩት? ምንድን ነው ደበረኝ፣ ቆረጠኝ፣ ፈለጠኝ የምትሉት? ስለቆረጠ ስለደበረህ መሆን ያለበት ይሆናል። አንተ ስለቆረጠህ፣ አንተ ስለጨነቀህ፣ አንተ አእምሮ አቢው ስለሆነ ሊቀየር የሚችል መሬት ላይ ያለ እውነት የለም። እንግዳስ ሊቀየር እንዲችል ከፈለግ በምትችለው አግዝ፣ በምትችለው እርዳ። እርግጡን እውነቱን የምነግራችሁ የአማራ ጦርነት የሚገባው የአማራ ህዝብ ነው። የሚፋለመው የአማራ ህዝብ ነው። የአማራን ህዝብ ፊት ለፊት ተፋልሞ ያሸነፈው የለም። ይሄ ሆ ብሎ የመጣ ግሪሳ በጥላቻ ተሞልጦ የመጣን ግሪሳ እመኑኝ፣ እንጠርገዋለን። ቃል በቃል ነው የምነግራችሁ፣ እንጠርገዋለን። የሚዋጋው ታንክ አይደለም፣ የሚዋጋው ዙ 23 አይደለም፣ የሚዋጋው ድሽቃ አይደለም፣ የሚዋጋው ሞርተር አይደለም፣ የሚዋጋው ልብ ውስጥ ያለ ፍትህ ነው። ከጫፍ ጫፍ እያላችሁ ከዓለም አጽናፍ ያላችሁ ዲያስፖራንን ብላችሁ የምትኖሩ ዲያስፖራዎች በየትኛውም አለማት የምትኖሩ መቶ ብር የእናንተ መቶ ብር ለአማራ ገበሬ ውሃ ማቅረቢያ ስንቅ ነው። የእናንተ ሀምሳ ብር የአማራ ልዩ ኃይል ብስኩቱ መመገብ የሆነች የአማራ ክልል በጀት የለውም፣ አጋዥ የለውም። በጥላት የተከበበ ነው፣ ከውስጥ እስከ ውጭ እስከ ጎረቤት። የአማራ ህዝብ እንዲጠፋ ይፈለጋል። ከማንም ፍትህ አትጠይቁ፣ ከማንም ፍትህ አትጠይቁ። አማራው ያለው አማራው ብቻ ነው። አማራ አንድ ሆኖ እስከቆመ ድረስ የሚያስቆመን ማንም የለም። አሁን አሁን ህወሓት አሁን አማራን መሬቱን ተዘረፈው አሁን ተመልሳ አጽመ ግፍ የሰራችበትን የወገኖቻችን ደም ሳይደርቅ ማይካድራ ላይ ሬሳቸው ሳይበሰብስ ግፍ የፈጸሙ ሰዎች መልሰው የክህደት የባንድነት ባንዲራቸውን ይስቀሉ? በፍጹም አይደረግም። እመኑኝ፣ አይደረግም። ይህን ሴራ እንበጣጥሰዋለን። ይህን ሥራ እናልፈዋለን። ከጫፍጫፍ ያላችሁ የአማራ ልጆች በስነ ልቦና እየተዘጋጃችሁ ሁኑ ሁኑ። ምርኮኛ ምንድን ነው? መማረክ ይማረካ ይማረክ። በግንኙነት ሬዲዮ መቆራረጥ ምክንያት ተቆርጦ የሚቀር ኃይል ሊኖር ይችላል። ነገ ከነገ ወዲያ ይማረክ። እኔ እንዲህ ህወሓትን አምሬ የጠለው እንዲህ ብልጽግናን አምሬ የጠለው ነገ ሰልፍ ላይ ነገ ጦርነት ላይ ልማረክ እችላለሁ። አበበ ተማረከ፣ የአማራ ህዝብ ተማረከ ማለት ነው። ምርኮ ማለት ይሄን በጦርነት መካከል ላይ ያለ ነገር አያስደንግጣችሁ። ጥቂት የሆነችው አጂ የህወሓት ሴራ ይህ ኃይል አማራን አምርሮ ይጠላል። ኢትዮጵያ ምድር ላይ አማራው በምሬት በመከራ እንዲኖር ይህ ኃይልን ያደረገው ይህን ኃይል አማራ ላይ ያልሰራውን ነገር ብቻ ጠይቁኝ። በዚህ ኃይል የአማራ አባቶች አልቀዋል። በዚህ ኃይል የአማራ ሊቃን አልቆ አማራ መሳሪያ ገዝተህ ይህ ኃይል ማንነትን የገደለ ኃይል ይህን ኃይል ይቅርታ ማድረግ የለብንም። እመኑኝ፣ ይቅርታ አይገባውም። ይህ ኃይል ህፃናት አሰለፈ፣ አዋቂ አሰለፈ፣ ሴት አሰለፈ ሲል አይደለም። በተረፈ ድሉ የኛ ነው። የድል ቀናችንም ረጅም አይሆንም፣ አጭር ነው በጣም። ለምን የተገፋን ህዝቦች ነን። የማንንም ነገር አልፈልግም፣ ማንንም አልፈለግንም። የፈለግነው ማንነታችን ነው። የተቀማ ማንነታችን ነው። ድል ከእውነት ጋር ናት። ድል ከፍትህ ጋር ናት። ስለዚህ በ